Wie spät ist es? Es ist 3 Uhr. Der kleine Zeiger zeigt die Stunde. Also, es ist 3 Uhr. Und nun ist es hier 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr und 5 Uhr. Um die Uhrzeit zu äußern, muss man also die Zahl und das Wort Uhr sagen. Wie spät ist es? Hier sieht man, dass der kleine Zeiger auf 10 richtet. Also, es ist 10 Uhr. Und jetzt wie spät ist es? Es ist zwölf Uhr. Wie spät ist es jetzt? Es ist acht Uhr. Und jetzt? Es ist neun Uhr. Wie spät ist es? Es ist ein Uhr. Achtung, man sagt ein Uhr und nicht eins Uhr. Eins Uhr sagt man nie. Es ist aber möglich zu sagen, es ist eins. Achtung, hier darf man das Uhr nicht sagen. Man sagt also entweder es ist ein Uhr oder es ist eins. Für die anderen Uhrzeiten ist es auch so. Man sagt, es ist zwei Uhr oder es ist 2. Es ist 3 Uhr oder es ist 3. Es ist 6 Uhr. Es ist 6. Es ist elf Uhr. Es ist elf. Nun seht ihr, dass Deutsch einfach ist. Bis zum nächsten Mal.